I think so. I think so. I think یعنی من فکر می کنم. So این چنین. I think so یعنی من اینطور فکر می کنم یا من این چنین فکر می کنم. I think so. I think so. Jack was sick so he could not come. Jack was sick, so he couldn't come. Jack was sick یعنی جک مریض بود was گذشته is یعنی بود sick یعنی بیمار یا مریض جک آقایی به نام جک و همونطور که میبینید حرف اول به صورت کپتال یا بزرگ باید نوشته بشه کاما سو بنابراین پس وقتی که میخواهید از سو به عنوان بنابراین در جمله استفاده بکنید در نوشتار باید یک کاما هم قبلش قرار داده بشه So بنابراین he اوی آقا که اینجا برمیگرده به جک could not یعنی نتوانست در زمان گذشته یا به صورت مخفف couldn't نتوانست کام بیاید کام یعنی آمدن جک was sick so he couldn't come جک مریض بود بنابراین نتوانست بیاید Jack was sick so he couldn't come Jack was sick so he couldn't come Think before talk. Think before talk. Think فکر کردن یا اندیشیدن و فعل think در ابتدای جمله اومده ساختار امری داره before قبل از talk صحبت کردن حرف زدن think before talk فکر کن قبل از حرف زدن یا به عبارتی قبل از حرف زدن فکر کن think before talk think before talk I think you are right. I think you are right. I think من فکر میکنم. کنم you تو یا شما are هستید right درست you are right یعنی شما درست میگید یا حق با شماست I think you are right فکر کنم حق با شماست یا فکر کنم شما درست میگویید I think you are right. I think you are right. When did you return? When did you return? When چه موقع یا چه وقت did you شما انجام دادید و در اینجا did گذشته do و فعل کمکی برای سوالی کردنه return بازگشت یا بازگشتن When did you return? شما چه موقع برگشتید؟ When did you return? When did you return? Look at me when I talk to you. Look at me when I talk to you. Look نگاه کردن یا نظر افکندن me به من when وقتی که I talk من صحبت میکنم to you با تو I talk to you من با تو صحبت میکنم when وقتی look at me به من نگاه کن look at me when I talk to you به من نگاه کن وقتی که با تو صحبت میکنم look at me when I talk to you look at me when I talk to you Which of them is your brother? Which of them is your brother? Which کدام یا چه of them از آنها Which of them یعنی کدام یک از آنها is است your brother برادر شما Which of them is your brother کدام یک از آنها برادر شماست؟ Which of them is your brother? Which of them is your brother? Could you tell me which way I should go? Could you tell me which way I should go? Could you یعنی آیا شما می توانید برای درخواست معدبانه استفاده میشه tell گفتن می، به من which کدام یا چه way راه یا مسیر I should من باید go بروم Could you tell me آیا می شود به من بگویید which way کدام راه I should go من باید بروم Could you tell me which way I should go آیا می توانی به من بگویی کدام راه را باید بروم Could you tell me which way I should go Could you tell me which way I should go We sometimes see them. We sometimes see them. We ما sometimes گاهی بعضی از اوقات سی دیدن them آنها را یا به آنها We sometimes see them ما گاهی آنها را میبینیم We sometimes see them We sometimes see them I invited them to my birthday party. I invited them to my birthday party. I invited من دعوت کردم. Invite یعنی دعوت کردن. Invited زمان گذشته فعل invite دعوت کردن. Them آنها را to به my birthday party. Party جشن birthday روز تولد. My birthday party مهمانی تولد من. I invited them to my birthday party من آنها را به میهمانی جشن تولدم دعوت کردم I invited them to my birthday party I invited them to my birthday party Some people think so. Some people think so. Some برخی یا بعضی people مردم یا افراد در مورد تلفظ people دقت بفرمایید PL در قسمت آخر people کاملا بی صداست و صدایی بینشون وجود نداره بسیاری از زبان آموزا دیده میشه یا شنیده میشه که people یا people میگن و این تلفظ اشتباهه people people some people think so در مورد تلفظ TH در think هم باید دقت بفرمایید که وقتی که میخواید TH در think رو تلفظ بکنید زبونتون زیر نیش دندون بالا و سعی میکنید بگید س س سارا میشه th th think همچنین در مورد تلفظ آی در think و کلن ای هایی که در انگلیسی میبینید که با آی معمولا میان خیلی نباید به سمت ای برید یا خیلی نباید به سمت ا برید think بین ای و ا I think so مثلا Some people think so So در اینجا به معنی این چنین Some people think so یعنی بعضی از افراد یا برخی از افراد اینطور فکر می کنند Some people think so Some people think so We need some money. We need some money. We ما need نیاز داشتن یا لازم داشتن some مقداری کمی money money sweeter than honey پول از اثر هم شیرین تره money یعنی پول we need some money ما مقداری پول نیاز داریم We need some money. We need some money. Excuse me. Excuse me. Excuse یعنی مورد اف قرار دادن یا مورد بخشش قرار دادن می مرا excuse me همونطور که میدونید یعنی مرا ببخشید مرا مورد اف قرار بدید excuse me excuse me listen to me listen to me listen یعنی گوش دادن و در اینجا فعلی است که در ابتدای جمله اومده پس ساختار امریه listen یعنی گوش بده to به me به من listen to me یعنی به من گوش بده listen to me listen to me Do not make fun of people. Don't make fun of people. Do not make یعنی نساز. Fun یعنی سرگرمی یا تفریح. Don't make fun of یعنی اون چیزه رو مسخره نکن. اینجا people افراد مردم. Don't make fun of people مردم را مسخره نکن. Don't make fun of people. Don't make fun of people. People learn from experience. People learn from experience. People مردم یا افراد learn یاد گرفتن from as experience یعنی تجربه People learn from experience مردم از تجربه میآموزند قطعا تجربیات ما درس هایی برای ما دارن در زندگیمون People learn from experience. مردم از تجربه می آموزند. People learn from experience. People learn from experience. Take the money and leave here. Take the money and leave here. Take یعنی برداشتن و در ابتدای جمله اومده فعلمون ساختار امریه the money اون پوله رو اون پول مشخص رو که دارن در موردش صحبت میکنن چون از THE استفاده شده and و leave ترک کردن جایی رو ترک کردن here اینجا leave here یعنی اینجا را ترک کن take the money یعنی پوله رو بردار take the money and leave here پول را بگیر یا پول را بردار و اینجا را ترک کن. Take the money and leave here. Take the money and leave here. Take my hands and dance with me. Take my hands and dance with me. Take یعنی بگیر یا بردار در اینجا در ابتدای جمله اومده یعنی بگیر my hands دستان مرا and و dance dance یعنی رقصیدن dance with me dance with me یعنی با من برقص take my hands دستانم را بگیر and و dance with me با من برقص take my hands and dance with me دستانم را بگیر و با من برقص take my hands and dance with me Take my hands and dance with me. Jack is out now. Jack is out now. Jack آقایی به نام جک is است out بیرون now اکنون Jack is out now. Jack الان بیرون است. Jack is out now. Jack is out now. Are you ready to go out? Are you ready to go out? Are you ready یعنی آیا تو آماده هستی؟ Ready یعنی آماده. Are you یعنی آیا تو هستی؟ Are you ready؟ یعنی آیا تو آماده هستی؟ To که این کار رو انجام بدیم Go out به بیرون بریم Out یعنی بیرون Go یعنی رفتن Are you ready؟ آیا آماده ای؟ To go out که بریم بیرون Are you ready to go out؟ آیا برای بیرون رفتن آماده ای؟ Are you ready to go out? Are you ready to go out?